Fala galera, Craft C! Bom, hoje vamos continuar minha série de Outlast. Uh, episódio passado eu consegui reiniciar o gerador. Uh, o comecinho desse episódio é literalmente a continuação daquele outro episódio, porque foi gravado literalmente no mesmo dia. Não sei eh, se vocês se lembram, mas no final do outro episódio eu tava fugindo do, do Vem Pro Futre e eu terminei no meio da perseguição, safrasai <laughs> Ah. É, então esse episódio aqui vai ser. Vai continuar daquele dia, por isso que vai mudar o, o negócio. Uh, lembrando que eu gravo esses, esses inícios de vídeo antes de ver o vídeo completo, ou seja, Primeiro, eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Segundo, eu não sei se esse vídeo vai ser grande ou não. Então, é isso. Uh, vamos a... Eu esqueci de colocar o programa de gravação. É. Mas é. Vamos a gameplay. não vem pra cá, né? Vai, vai até ali. Ok. Uh! Eita, deu uma largada. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Ô, bicho feio. Can you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. This is the truth. Accept the Lembre-se que as notas são adicionadas ao seu caderno quando sua câmera estiver sendo usada para de ler. Mas provavelmente para gravar alguma coisa. Oh meu Deus do céu, tá lagando, tá lagando. He did not kill his enemies. Rest in peace. Benny here follow this. Ah, tem uma nota nova. A cela do Padre Martin. Mexer a câmera. O padre Martin me trouxe aqui para me mostrar uma coisa. Acho que serei uma testemunha de alguma merda que esse doido está tentando me vender. Este tal de Dr. Wiernick é o centro de alguma coisa que deu errado aqui. Mas ele morreu há mais de 10 anos atrás. Descanse em paz, diz o sangue na parede. Ok. Eu acho que estava aqui. Espero que sim. Senão vai ficar meio torto, né? Esc. Volta. Volta. Vai aparecer. Sabia. Oiê. Get the fuck away from me! Ah! Eu tô sem objetivo ainda. E essa música tá me incomodando. Que é minha, né? É. Ai! Caramba! Nossa, deu uma lagada, velho. Ai! Caramba! Tudo bem? Tem alguma coisa aí na tua cela? Não. Deixa eu abrir. Ah, não abre. Foi mal, cara. Não abre mal. Meu Deus! Meu... <laughs> Meu Deus, o que, é isso? Que amarelo esse bagulho, velho? Sombra amarela, mano. What the heck? Vala! Você é doidão? Fala, mano? Tá doidão, é? Eu pergunto isso no manicômio. Who's this? Oh, e aí? Maybe Father ah. man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Follow the blood. Don't look down. Back before sleep. You look like you've seen a ghost. Nossa, parece que tá bem. É ok, não tá. <laughs> Meu Deus. Não vou entrar porque vai que alguém me tranca aqui. Toma, trouxa. Você não vai pular em mim, né? Don't trust They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Nossa senhora, oiê, boquinha. my blood if they want to get out. You can feel. Mano, eu tô sem objetivo ainda, velho. Você tá bem aí? Tá bom, né? Digamos que ele esteja bem. O que é aquilo? Ah tá, um cara dormindo, nossa. Fala. Opa, linda disso aí. Ai! Caramba. Tá, acho que já fui em tudo, né? Aqui também. Ai! Ai! Não, aqui não. Tá doidão, é? Eu tô te vendo. E aí, você parece o... Você tem a cara do... Como é que é o nome daquele bicho? Mano, ele tem muita cara do El Gigante do Resident Evil 4. Acho que é essa aqui, né? É essa aqui. Não tem como fechar. Deus! Ó, a música do tá Outlast. Deixa eu abaixar porque tá muito alto, velho. Eu vou tomar um cagaço, dar um estouro aqui. Ai. O que você tá fazendo? Sim, eu que tô doente, com certeza. Olha, com certeza sou eu. Vou só te falar isso. E aí, irmão, tudo bem? Tá, ele tinha feito uma anotação? Sim, necromante. Uh... Esse lugar. Sério. Esse lugar. A morte continua num nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Meu Deus do céu. Aparentemente, né? Tá ainda sem objetivo. Onde? Ah. Peraí, peraí, peraí, peraí. Ah, não abre. Mouse é. Ele vai ficar parado lá. Voltando. Ai! Nossa, que susto, mano! tá hack! Ai! Nossa, que susto, mano! tá hack! Ela vai susto com nada! frente Oi? Tá. Ah, aqui. Ah, os caras saíram de lá, ó. Nada. Não! Eu fiz merda. <laughs> Ah, não, velho. Eu fui tentar correr e cliquei no Ctrl em vez do Shift. Ah, então não dá de correr. Tem que ir assim de buenas. Deve passar. Tá eita, eita. até until I finish. But I say so para você. Ok, valeu, falou, estou indo. Não me interessa, não. Ah, tá, aqui é onde aqueles caras lá estavam. Ó, Fala.